calle. No, no, porque es que se no ola mía, tú sabes que uno quiere atacar a los dos públicos. Si le tiro nada más con esa a la calle, me voy a caer en la calle, yo quiero tocar la calle y también el público frío que donde pagan. no, no, porque eso se queda en las redes. En la calle nadie, nadie en eso, todo el mundo me pide fotos, todo el mundo es como que fanático mío de verdad. ¿Te sientes bien eh, con la nominación de tu video? Claro, claro, mi hermano cada año creo que aquí esto, es un éxito para nosotros. Quiere decir que estamos siendo relevantes en la industria dominicana. ¿Cuánto costó ese carrito? Yo quiero una bola. No, sí, no, a heavy, unos 200 por ahí. 200, 200, 200.